қаласынан оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын бастаймыз бүгінгі қарастыратынымыз алтыншы параграф тоғызыншы сынып сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар деген тақырыпты қарастыратын боламыз яғни өткен сабақтың жалғасы өткен сабақта біз жалпы шеңбер бойымен қозғалыс деген тақырыпты бастаған болатынбыз период пен жиілікті қарастырған болатынбыз енді бүгінгі сабақта осы бір сызықтық жылдамдық пен бұрыштық жылдамдыққа тоқталатын боламыз олай болса бізде негізгі терминологиялық сөздігіміз бар өткен сабақта айтқанбыз период период жиілік деп отқанбыз frequency жылдамдық деп отқанбыз speed жылдамдық деп отқанбыз learning velocity немесе learning speed десек те болады no problem бұрыш жылдамдық деп отқанбыз angry velocity немесе angry speed десек те қате болмайды деген сөз ары қарай кеттік енді бұрыштық жылдамдық бұрыштық жылдамдық деп отқанымыз не бұл бірлік уақыты радиус векторы қиып өткен бұрыштың радиан түріндегі шамасы деп айтамыз яғни ә, мына бір суретті көріп тұрғанымыздай белгілі бір бұрышты иә белгілі бір уақытта жүріп өтуін біз бұрышты жылдамдық дейміз бұрыш ламптың негізгі формуласы көріп тұрғанымыздай мынау негізгі формуламыз ә, бұл жерде фи деп жатқанымыз бұрыш деген сөз мысалы егер бізде толық бір айналым жасалынса шеңбер берілді мына жерден басталды толық бір айналым жасалып қайтадан мына жерге келді ол кезде біз ә, мына орнына не жазамыз екі пи деп жазамыз міне екі пи деп жазсақ болады өйткені толық бір айналым жасағандықтан сол себепті ал т деп жатқанымыз мына жерде кішкентай тны не істедік біз өзгертіп жібердік мынаның орнына біз жаңа толық бір айналым жасағандықтан екі пи дедік ал т ның орнына яғни т деп жатқанымыз не еді ә, периодтың айналым санына көбейтін түседі енді бір айналым болғандықтан ол ешқашан ешқандай мәні өзгермейді сол себепті үлкен пидің өзін жазып периодты солай жазып түрлендірсек болады яғни осы нәтижесінде формуламыз келіп шығады мына формуламыз ал енді екі пи нью мынау ә, жиілігіміз немесе осы периодтың орнына период деп отқанымыз неге тең бір бөлінген жиілікке тең яғни орнына қоятын болсақ сол кезде ә, математикалық ереже бойынша жиілігіміз жоғары қарай шығып кетеді екі пи ню деп алсақ та болады деген сөз немесе мынандай түрде жазуға болады ә, формуламызды немесе мынандай түрде жазуға болады жалпы формуланы түрлендіріп кете беруге болады деген сөз енді бұл жерде мына формуланың барлығы түрленген формулалар осылай түрленіп шыққан ә, түсінбеген жерлерің болса сұрап отырсаңдар болады бұл жердегі омега деп атқанымыз бұл бұрышты жылдамдық омега деп аталады немесе бұрышты жылдамдық деп айтсақ ең дұрысы сол өйткені физика тілімен сөйлеуге тырысамыз ә, бұрышты жылдамдықтың халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігі ол радиан бөлінген секунд болады өйткені бұрыштың өлшем бірлігі радиан ал уақыттікі секунд сол себепті радиан бөлінген секунд деп алсақ болады деген сөз мысалы енді мына бір формуладан айталық э, бізде 2 пи э, так бүйтейік формула түрлендіріп шығарып көрейік мысалы мына формуладан біз нені табамыз айталық қазір міне период тауып көрейік период тапқан кезде формуламыз қалай болды период тең болады екеуінің орны ғана ауысады иә математикалық ережені сүйене отырып екеуінің орнын ғана ауыстырып бүйтіп жазсақ болады деген сөз иә немесе мына бір формуладан жиілік тапсақ жиілік тапқан кезде дәл солай ә, көбейту мына бетке бөлу өтеді сол кезде бұрыш жылдамдық бөлінген екі пи болады деген сөз осылай форманы түрлендіре беруге болады деген сөз иә бұл бізде бұрыштық жылдамдық ал енді осыған байланысты міндетті түрде бір есеп шығарып көрейік э, елу секунд ішінде төрт радиан бөлінген секунд бұрыштық жылдамдыққа ие болған дөңгелек қанша айналым жасайды дейді олай болса бізде жалпы бізде не берілген міне бұрыш жылдамдығымыз берілген уақыт берілген формуламыз қандай еді ә, негізгі формуламыз бізде екі пи бөлінген э, мына жерде период бар еді иә периодтың орнына жазамыз сонда уақыт жоғарғы айналым саны шығып кетеді иә сол осы жерден табамыз айналым санын табатын болсақ айналым санымыз тең болады ә, бұрыш жылдамдықпен уақыттың көбейтіндісі бөлеміз 2 пиға енді орындарын қойған кезде бізде 4 көбейтеміз елу бөлеміз 2 пи Так, 4 пен 2-ні қысқартатын болсақ, 2 қалат, сол кезде 100 бөлінген пи қалат деген сөз. Ә, бұл жерде бізде пи деп отқанымыз тұрақты шама. Тұрақты шама болады. Бізде ә, тұрақты шамамыз неше? Пи деп атқанымыз 3,14-ден 14-ке тең. Яғни 100-ді бөлеміз 3,14-ке. -14 ке Сол кезде ә, мына жерден жазып қояйықшы, сіздерге түсініктірек болсын. Пи деп отқанымыз бұл тұрақты шама. Бұл 3,14-ке тең. Өзгермейді ал енді осы жерде бөлетін болсақ айналым сағымыз келіп шығады екен отыз бірде сегіз жуықтап отыз деп алсақ 32 айналым жасайды деп алсақ болады деген сөз иә ары кеттік енді келесі сызықты жылдамдық сызықты жылдамдық дегеніміз не бірлік уақытты шеңбер бойымен жүрілген жол шамасы дейміз яғни бізде негізгі сыз формасы не жалпы жылдамдықтың формасын білеміз мынаған тең екендігін бұл жерде l деп отқанымыз ұзындық яғни шеңбер бойымен жүрген кезде ұзындықтың формуласы бізде фи r десек фи деп жатқанымыз толық бір айналым жасайтын болса 2π деп аламыз ал r тұра береді нәтижесінде осындай форма келіп шықты ғой ал енді осы жыл, ә, жылдамдықтың формуласына жаздық және уақытты ашқан кезде дәл солай бағана период көбейту айналым саны бір айналым саны болғандықтан n жазылмайды 2π r көбейту ә, бөлінген t деген формуламыз осы негізгі формула ә, жылдамдықтың формуласынан біз түрлендіріп сызықты жылдамдықты таптық яғни әрбір нүктесінде дененің қозғалыс кезіндегі әрбір нүктесіндегі жылдамдық ол сызықтық жылдамдық деп аталады түсіндіре алдық қой осы кездегі жылдамдығымыз мына кездегі жылдамдығымыз деген секілді мына шеңбер бойымен қозғалыс кезінде ал енді периодты ашатын болсақ бір бөлінген жиілікке тең жиілік жоғары шығады нәтижесінде екі пи р деп ә, мынау жиілік нью деп алсақ болады деген сөз түрленген формуласы немесе мына жерде екі пи ә, көбейту нью деп жатқанымыз неге тең омегаға тең яғни омега деп отқанымыз ә, бізде 2 пи нью дедік қой осымыз неге тең бұрыш жылдамдыққа тең сол себепті осылай форманы түрлендіріп алуға болады деген сөз түсіндіре алдық қой иә ал енді бұл жерде r деп отқанымыз не r деп отқанымыз радиус радиус өлшем бірлігі метр окей метр болып есептелінеді так енді ары қарай кеттік осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік радиус нөл бүтін оннан бес метр жиілігі он герц жиілікпен қозғалған дененің сызықты жылдамдығын табыңыз дейді жалпы сызықсынаптың формасын жазамыз 2 пи r new өйткені жиілікке байланысты бізде жиілік берілген ары жазатын болсақ 2 пи көбейтеміз радиусымыз 0,5 көбейтеміз жиілігіміз 10 так 0,5 біз былай істейік 0,5 деп жатқанын бүйтіп жазсақ бізге не болады оңайлау болады бір бөлінген екі деп жатымыздық. болсақ екі мен екіні не істеп жібереміз қысқартып жібереміз сол кезде бізде 10 пи қалады деген сөз бұл бірінші жауап немесе метр секунд немесе біз онды көбейтеміз үш бүтін жүзден он төртке сонда не болады тең бір түр жылжиды отыз бірде төрт метр бөлінген секунд десек те болады деген сөз яғни осындай жауап бар ма бізде міне отыз бірде төрт метр секунд шығады деген сөз түсіндіріп алдық қой иә ары қарай кеттік енді осыған байланысты біз есептер бердік міне үшінші есеп иә шығару жол бізде ашығу керек өздерің осыны дәлелдеп шығарасыңдар одан кейін бар бізде 250 ә, уақыт секунд шығу керек бұны да өзіміз шығарамыз міндетті түрде дәлелдеуіміз керек шығару жолымен окей келесі есепте де солай барлық есептердің шығару жолымен міндетті түрде орындаймыз және бізге жібереміз шығару жолын түсінбеген бо, түсінбеген жағдайда есепті ә, осы видеоның астында сілтеме ретінде қалдырсаңдар болады немесе ә, комментарий ретінде қалдырсаңдар болады ә, немесе астында номерге жазу арқылы білсеңдер болады сонымен қатар әрбір есептің осындай жауабымен беріп қойдық кейбір есепті жауабымен берген жоқпыз э, әркім өзі шығарып көрсін дедік иә міне ә, бар болғаны 10 есеп бердік 10 есепте қатты қиын емес осы тақырыпқа байланысты есептер яғни осы тақырыпты пысықтау мақсатында осындай көбірек есеп бердік чтобы формула естерінде қалсын деп ал енді ең соңында пысықтатайым дегендегі есептерді шығарамыз жалпы есептерді шығарып түсінбеген есебімізді сұраймыз және де шығарып болғаннан кейін бізге міндетті түрде есептің шығару жолын жіберіңдер құрметті оқушылар сонымен бүгінгі сабағымыз сендерге ә, ұнаған болса жалпы мәлімет алған болсақ міндетті түрде ә, лайк комментарий және біздің каналға тіркелуді ұмытпаңдар достар жақсы келесі сабақта жолыққанша